رح نبرم جمعه الجاي شهر الجاي سوري بمنطقه الجعتاوي وحد المستشفى، كل حدا بده يشارك بهالمسيرات، يحضر حاله من هلا باربع اشهر، كل القصه بدها نص ساعه من شهر يعني عندنا شهر كامل، عم ناخذ وقتكم بس نص ساعه وعم نقيم نحن بالباقي. فنحن عندنا وقفه باربع الشهر كل مره بحد تمثال المغترب رمزيه لنا انه اولادنا راحوا باربع الشهر آه نحن موجودين هون بعد 20 شهر من, من تفجير مرفق بيروت عم نحط الصور تبعول الشهداء على الحيط ومتوجهين مثل العادة على مرفق بيروت اليوم حبينا نكون نشارك أهالي المتضررين بالمناطق المنكوبة يلي ضررت من انفجار المرفق عم نعمل شوية بوش للمنطقة تترجع ترجع معنا توقف معنا لأنه قضيتنا وقضيتهم وحدة اليوم التيت تاعنا قضيتنا وحدة نحن اهالي الضحايا والمتضررين كل حدا تضرر او انأذى او انجرح او مات حدا قرايبه موجود يتفضل ينزل معي طلب العداله، العداله مش بس لاهالي الضحايا، العداله لكل الشعب